mit ülsz itt? Tessék nézni, felmentésem van. Felmentésed? Igen, mert meg meg fáj a Most mit csináljak ezzel az igazolással? Ilyet bárhonnan tudsz szerezni. Engem nem vesz át ezzel. Vedd fel és állj a helyedre. Nem igaz. Hova állsz? Hát oda kéne állni. Magassági sorrend van. Szuper! De Miász a sapka? Itt is. És rajtad? Hát azért, azért, mert, mert süt a nap, és a... Süt a nap? Tanáron is van Hát ez van. Diák vagy. Hát Sajnálom. De nem Menjél az van, hogy az igazgatóhoz, de, visszaszól, tanár... de menj fel az igazgatóhoz, de, gyerünk. Tanár... Menj fel az igazgatóhoz, gyerünk. Oké, okay, futás körbe, indulj. A büntetés is fájni fog. Menjél, gyerünk! Te mit tetted, itt, hogy rosszul vagy? Annyi baj van veled. Na nézzél rám! Ez nem jó. Nem színjátszás lesz, hanem tesi óra. Várjatok vissza! Az igazgató úr nem volt az irodájában. Csodálatos! Állj vissza, te is! Most miatta büntetés! 20 fekvő! Gyerünk! Mindenki! Most mit csinálhatunk? Ne nyavajogjatok! Gyerünk! 20 hát fekvő rengeteg tetet az egészről! Nem panaszkodni, csak csináld!